Merhabalar, Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere rustik ak çorba yapacağız. Bu tarif 16. yüzyıldan günümüze geldiği varsayılmaktadır. Diğer adı yoğurt çorbası olan tarife şimdi geçelim.